Всем привет! Сегодня с вами Святослав Морозов, композитор Atreus Studio и дневник разработки по игре Эра. Дневник разработки был введен недавно, поэтому расскажу вкратце об истории создания игры. Разработка Эра началась два года назад на движке Game Maker 8. Игра разрабатывалась Александром Гордом одиночестве, но из-за многих вопросов и трудностей создания такого масштабного проекта не хватило ни сил, ни возможностей – Поэтому спустя полгода был найден человек, поддержавший его идею. Подробно рассказывать не буду, но в конце концов эра была близка к закрытию, и по многим разногласиям Александр вновь остался один. С каждой новой версией игра принимала все более презентабельный вид, однако по многим проблемам, связанным со старостью движка, пришлось перенести игру на Game Maker Studio и далее продолжить разработку. Как только эра стала подбираться к выпуску, понадобились отдельные люди из-за невозможности охватить все тонкости – звуки, музыка, графическая составляющая, сюжет, тестеры. Поэтому было решено собрать кратчайшие сроки команду. Без подробностей скажу, что с трех человек началась история Атрии. Теперь у Эры есть все необходимое для полноценной разработки. Что касается разработки на данное время. Эра расцветает и приобретает с каждым днем все более приятный вид. Сейчас игра находится в альфе 009B43 и фактически закончена первая локация – за время перехода от версии 0.0.1 до версии 0.0.9 произошло огромное количество изменений. Ранее не было звуков у всей фауны, отсутствовала подходящая музыка, хромала графическая часть и оптимизация оставляла желать лучшего. За три месяца переработки всех аспектов игры Эра исправила все те ошибки, которые были допущены в ранних версиях. Чтобы было более понятно, с чем мы имеем дело, покажу вам версию для сравнения. Как можно заметить, переработка произошла колоссальная. Кстати говоря, этим днем была наконец реализована возможность сохранения, и теперь можно смело закрывать игру и продолжать с момента, где вы остановились. Да-да, Капитан Очевидность. В планах у нас лежит разработка мировой карты, по которой можно будет путешествовать через порталы, пешком или будь то другим способом. Доработать интерфейс, так как некоторые моменты мы считаем неудобными для наших игроков. Большое внимание уделить балансу и сделать возможным выжить даже с одним юнитом после разорения какими-либо племенами или другими напастями дворе присутствует большое количество ивентов, которые не дадут заскучать игроку и, естественно, почувствовать себя боссом магического мира. Не стоит забывать, что вы здесь незваные гости, которые их изгнали. Да, простите, маленький спойлер. Предстоит огромная работа над музыкой и графической частью. Каждая локация будет наполнена отдельным саундтреком, чтобы максимально погрузить вас в атмосферу этого очаровательного мира. А составляющая биома заставит вас на несколько минут просто посидеть и понаблюдать за общей картиной. Также в планах огромное количество мировых боссов и тайные локации, но об этом уже в следующей серии дневников разработчика. На этом я, Святослав Морозов, прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на наш канал, комментировать и задавать вопросы. Мы обязательно ответим каждому. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!